Сома. Будемо грати в Сому. Це нова гра, цьогорічна. Що що я можу для початку розказати про цю ігру? Коротше, в ігрі ми будемо грати чуваком, який спочатку буде хворий на якусь фігню з головою, потім йому зроблять коротше, томографію, чи як це правильно, просканують мозок і потім він очутиться через 100 з чимось років і ми де. Так от, для начала, так, щоб заінтригувати. І ще один такий прикол вам скажу, що коротше, це буде як типа постапокаліпсис, де всі померли і лишились тільки от цей чувак і ще декілька осіб. Я трошки пробував грати, мені дуже сподобалось. Спочатку не дуже мені сподобалось, але ближче так уже до серединки мені вже взагалі супер було. Там ще як сюжет розвивається, то взагалі офігеть. Ну що, пробуємо. that, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that that's for Це later. for the походу його scan. жінка. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, no, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? Аварія. Коротше, що я знаю, що. Цей чувак попав в аварію, ця його жінка померла, і він, коротше, в нього після тої аварії якась страшна серйозна хвороба з головою. І він іде сканувати мозок, типа, щоб його вилікували. Yeah, up. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, yeah, just a bad Телефончик, dream. звісно, Are we не still в on for today? найліпшому вигляді. Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me Yes. capture a better image of the Нам damages. треба Don't випити worry, маркер. I, I- I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Якщо ви бачили трейлер до цієї гри, то ви напевно бачили вже постапокаліптичний період, там де все під водою. Ну а це ще поки що початок у нього в квартирі. Тут можна все, що хочеш рухати. Все можна брати. Нафік. І пофігу, що він коштує 40 тисяч гривень. А, я окрему ложку взяв, ну нічого собі. Ложку у розетку, так як вчили в школі. Сусіди, коротше, дискотеку устроїли. Вони все-таки передумали їхати в сусіднє село і вирішили устроїти собі вдома. Так, що я хотів? Я хотів розбити нафік. Да. Прикольно, можна все рухати. Це що, сеанс на, і на нейрографі. На нейрографе. Спасибо вам еще раз за согласие участвовать в нашем исследовании. Сканирование будет, сканирование будет проведено в, лабо, в лаборатории ПИС в Торонто. ПИС або РАСЕ. Нет, по-любому ПІС. Ну, не може бути раси. Торонто. Та, це там, де Майкл Щур жив. Но поскольку мы не можем влиять на их расписание, заранее предсказать время сеанса трудно. Я попробую назначить сеанс сканирования на субботу и свяжусь с вами, когда время будет подтвердеж... подтвердже... э, подтверджен... Жден, ёб твою мать. Искренне ваш Девід Мунші, це цей, що дзвонив. Коротше, треба. Це рецепт тої херні, яку треба випити. Можна щось відправити. forgot to hit send. Does it matter? I already told him about it. Відправляємо, може воно потім на щось впливе. Better late than never. Коротше, меню пуск не можна нажати. Добре. Що тут? А, треба іменно потягнути на себе двері. О, це Канада, Торонто. Виглядає так, ніби це ніч, коли ти в кімнаті. Що ж, зубна щотка? О, завжди мечтав це зробити. Блін. На себе. А, так нечестно. Короче, это полная херня. Ясно. Right. Watching TV gives me О, це я даже не знал, что можно телек дивитись. No диск. Як вставити диск? З цими штуками не можна взаємодіяти. Добре, то, що нам треба випити, воно, походу, десь тут. Ні, значить десь тут. Ні, значить в холодильнику. Nothing but fast food. Should buy something healthier on my way home. Так, а де ж та херня? Як воно там називається, я вже забув. Може, треба спочатку щось зробити? Маркер, Маркер, маркер. Це молоко. Я пам'ятаю, що маркер був у тій тумбочці, як він може бути не там. Тепер. Отправить напоминание Джесси, забрати лекарства, цветы для похорон. Ой, значить я щось роблю взагалі. Ну тут не може бути, тут одне шматіло. Мексі. Форточники ми. Можна шмотки витягнути. Ні, вони тут як квадратні. Так. Добре, якщо це не тут. не тут, і не тут, то де? Може прямо десь на столі я не замічаю. То має бути така баночка. І так дивно, вроді би пару днів назад грав і вже нічого не пам'ятаю. Може це воно і є? Ні, все-таки мені здається, що я щось не зробив. І того воно в мене не з'являється. А от це не воно случайно? Ні, це зажигалка. Книжка. На крючке. Це читати. А може воно дає смисл, якщо читати? Може тут є якісь марки Диана Миллеры наконец-то нашли время на отдых. М, Им удалось сэкономить достаточно денег, чтобы всей семьей выехать на Гавайи в отпуск, о котором они так долго мечтали. Но когда первый, на когда первый день отпуска подошел к вечеру и на двойки стало заходить Вайкики стало заходить солнце, рай Марка и Дианы превращается в настоящий ад. Их опутывает тысячи кон... Э, тонких <laughs> конки, конских струн, чуть не прочитав их струн вышедшие из глубины океана. Кричащих от ужаса пловцов медленно затягивают темную бездну, а вместе с ними в плен жутких щупалец попадает их семилетний сын Чарли. Роман на крючке полон, мист... полон мистики, жутких тайн. Оторваться от этой книги просто невозможно. Це задурно потраченный час читати таку херню. Це фотка Peugeot. Це Торонто. Це. Це кава. Це якийсь жук. Об'єктив. Нахер. Е, Тут. Нарешті. А як? Я ж пам'ятаю, воно було там. Бутилка така теж. feels like milk, but the taste. Так. It's like sucking on a penny. О, це про його жінку. Молодая женщина погибла в автокатастрофе в центре города. Пятница, 10 апреля 2015 года. Торонто. Вчера на перекрестке Блур Сити, Блюр може мало бути, Блюр Сити і Спадіна Роуль, Спадіна Роуд, водитель внедорожника, переехал на красный свет и врезался в другую машину. Как выяснилось позже, ее отвлекли находящиеся в машине дети. Все трое отдались уши, э, отделались ушибами. Второй, второй машине повезло меньше. Внедорожник ударил со стороны пассажира, и 23-летняя Эшли Холл получила травмы, несовместимые с жизнью. Она захлебнулась кровью в легких еще до прибытия скорой помощи. Водитель, друг погибший 26-летний Саймон Джаред выжил, но получил сильные увечья, предположительно необратимые повреждения мозга. Водитель внедорожника, чье имя не раскрывается полиции, уверяет, что случился несчастный случай и избежать аварии было нельзя. Короче, вот оце про его хворобу мозга. Це все Так оказується, то не жінка, пише друг. А, тут теж можна було включити світло. Я ходив як дурак в темноті. О, йо-моє. Це такий ковер, чи це в мене в очах такий якісь, як ніби полосами. Чи це не ковер? Чи це така стіна? О. Summer's coming. Hope it's a good one. Вже друге діло картини. Ну, коротше, прикольно. Бардачок ми тут зробили, такий ще ж у нас грала музика і була дискотека. Що можемо іти. Блін, там ще щось можна було прочитати, але я не дуже люблю таке вв'язуватись у такі безкінечні якісь потробиці, я краще їх собі десь потім прочитаю. О, у нас тут мед. Встати можна? Ні. Наступна станція вокзальна. Бомж Василій зранку вже синій. Ну. Джесі Грімуар. Jesse, Hey, Simon. Я думав, це тёлка. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Uh, guess you didn't hear? He's coming in full time, working the comics section. That's Ah. Ashley's job. Yeah. Well, Вони разом ще й на одній роботі працювали. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, А, він помирає. thing. <laughs> Dying thing? You're the worst support ever. <laughs> what should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over now, out, buddy. Ясно, він помирає і він їде на обстеження. Це кінець. Ні, вроді би ще ні. Він мав би довше їхати. Я пам'ятаю, я вроді би їхав довше. Є, е, ми прийшли до доктора Мунші. Це що? Hello? Доктор Мунші? Я вже знаю, що можна включати світла. О. Так набагато. Where is everyone? Thought this place would be busy. Штори відкриваються всюди. Є. Мегаполіс. Нагадує якісь старі стратегії там про пожарників чи генерали, коли зверху дивишся, якось там так само графіка на такому рівні була. Коротше, тут This is the place, right? It must be. Let's just call Machi real quick. Great. Got his phone turned от off. скотина, взяв. That's okay. Режим в I can figure самольоті this out. включив. Сволоч. Режим на автопілоті. Що тут можна за комп сісти? Можна. Пора сканувати. Це типа. Пол, ты где? У нас есть несколько часов. Саймон Джаред у меня, но надо делать сканер. Я видел твой ноутбук у стойки администратора. Ты уже здесь? Срочно позвони мне. Короче, это типа... Щось про нас чи що. де, де код? Код до дверей. Походу десь він має бути записаний на якомусь листку. Напевно, отут. Так, 2501. Я думаю, що це він. Двадцять п'ять нуль один. Є. Пішло. А, треба тягнути. Ух. Блін, я думаю, це картина, а це телевізор. А ні, це таки картина. Тут нічого. Тут. Ха, тоже нічого. Це тут сидів хтось в ігрушки і грав. почитати є що. Мишкою. А ну давай. Давай, у контру зараз зарубаємо, давай. Ой. Ого. Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's uh, just Mr. Munchie, but I'm working on it. Ну, Actually, тут you're така helping me, right? серверна, як прямо Is як this part of Google, your блін. thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Bird. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people Реконструкція like you. мозка. Oh, did you uh, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're Ага, ready. значить я ще маю можливість тут походити. Це. с- Це ДНК. Ні, щось мені здається, що тут, типа, як візуальний, візуальне зображення роботи мозку. А це, а це томографія сканована. Please, have a seat. Так, тут щось. Нічого, тут нічого. Подивимося, запам'ятаємо, що до чого. Ану, ану можна кнопочку. Ні. Just have a seat, and we'll be out of here in no time. So, what exactly are we doing? We're going to do a scan of your brain. Then we build a computer model of it and bombard it with stimuli. The program will help us to quickly iterate your treatment plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your condition. So it's not just a study, this will actually help me. I should hope so. <laughs> Otherwise, this would be a huge А, waste of time. типа можна було <laughs> і нічого в нього не запитувати, тоді би я це все не знав. You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets real bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your brain completely, But we should be able to make those X months turn into years, decades even. And if you take care of yourself and don't do anything too crazy, we should be able Він to так get you to намікає, outlive the але best нічого of us. прямо не говорить. Ще один раз щось запитує. I really hope you're right about this. Me too. This could make a huge difference for how we Але treat це все people with така brain брехня. damage. Бо насправді ніхто What do you ніколи say? літи не Should we get збирається. going? Sure. Let's get started. Коротше, що я мав на увазі, що це останній раз, що ми будемо живими. І бачити все в теперішньому часі. Наступне все буде майбутнє. Ого. Прямик рентген. Що, сканують уже? All right. Let me just get this out of the way. Да. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada. David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat Плоская neurograph. нейронна версія 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting Фотографії, your давай picture taken. сфоткаємо свої Indians thought мозги. cameras would steal their souls. Інстаграм майбутнього, Брейнграм. Let's hope they're Сфоткав wrong. мозги, <laughs> відправив пост. Ready? Say cheese. Ого. Все? Срака. Все. Коротше, просканували. What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? Для тих, хто не догадався, ми перенеслись в майбутнє. What's this place? The hell is this place? Так, фокусируйся. Так, це, коротше, який вже рік у нас читаємо. Служебна консоль, щоб отримати доступ, ставте омні інструмент Ясно, нам треба омні інструмент і сюди його вставити. Поки ми його знайдемо, то пройде ще до хера часу. Ще двері не можна відкрити, понятно. Тут це водолазний костюм. Да. Прыгає, да. Тут читати можна. Автоматизировано откройте терминал со служебной консоли. Короче, тут все автоматизировано. Ага, ну тут. Тут і так все понятно було навіть коли я грав перший раз. Але обідно, що це діє тільки тут. В інших місцях це вже не діє. Маю, а тут розруха повніша. Я вже трошечки підзабув, як що виглядає. З цього боку можна відкрити і запустити це все? Ні, мені треба іменно омні інструмент. Це. Да. Це щось похоже на туалет. Хтось не запарювався і тупо розвив дзеркало, щоб не робити відображення наше. Як у поїзді. Калей, Каліейр. что расческа? А кому тут нужна розчоска? От, до речі, мені подобаються ці тумбочки. Манкрипт. Я чуть не прочитав Майнкрафт. Щось я тут не бачу нічого такого корисного. треба йти нафіг звідси. Так, звідти прийшли сюди. Це працює. А, то це так в бік треба було нажати. Значить тут там. Ну. Та й все. Тепер буде працювати? Ні, та й не треба. Е, ого. Якась зборочна станція. Якісь підглючування такі не... нереалістичні, так ніби у людини такого не може бути. Ну, хто хто вже догадується? Даю легенькі нам'яки нереалістичні підблимування екрану. Це, походу, буде рухатися, ну. А ні. Може. І що? Структурний гель. make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. How did I do that? Я сам не до кінця розумію, що означають такі. Так. Оці такі тимчасові, типу, занурення в якісь чужі спогади, думки. І, до речі, це рахується ігра survival horror жанр. І вона дуже дивного такого жанру, і вона лякає дуже дивними речами. Вона вроді би не має тут якихось таких бумоментів, чогось такого дуже жахливого на вигляд, кров'як, м'яса якогось, але вона чогось настільки буває страшна іменно цими такими звуками незрозумілими. І не, не, ти просто не розумієш, що перед тобою і що тобі робити. І воно от того лякає дуже сильно. От така незрозуміла обстановка. Це рухається, ні. Зараз ще щось нападе на мене. Ага, це двері. Я подумав, що це щось ходить. Коротше, тут все закрито, я навіть не буду пробувати відкрити. Це неактивний інструмент. Тут що? Теж нічого не активне. А це закрито. Йоп твою мать. Ах. Туда мне еще рано. Ёб твою мать, что за прикол? У мене серйозно б'ється серце, так як от у цій грі. твою мать! Сука. И хер пойми, що це таке. Що то вообще таке було? Як це поняти? Тепер... Тепер треба найти структурний гель. То, що ті, хто починають грати, вони не зразу доганяють, для чого він потрібен. А я пояснюю, цей структурний гель відновлює оновлює, типу, як жизні. Це щось типу як аптечка. Ну може цей раз і не треба буде його шукати. Може відновиться само як для початку гри, але в подальшому це аптечки. Омні інструмент, да. Хаймацу. Хаймацу. Кита... Японський якийсь омні-інструмент. Оце, оце омні-інструмент. Любий мозок можна просканірувати і сфоткати тим більше. Газета. Що це? А, це газета Вежницький обрій. Омні-інструмент 2 версія 2,5. Омни-инструмент – это сложное устройство для доступа к компьютеризированным системам, а также интерфейс управления ими. В схему омни-инструмента входят алгоритмы и протоколы, позволяющие пользователю автоматизировать однотипные операции с помощью основных логических таблиц. Со временем омни-инструмент автоматически приспосабливает свои алгоритмы к подсознанию пользователя, чтобы оптимизировать работу и минимизировать ошибку ввода. Омни-инструмент может передавать сигнал малой дальности, э, полезный для выполнения простых или автоматизированных действий, так же как открытие дв... таких как открытие дверей. Для выполнения более сложных действий омни-инструмент необходимо физически подключать к рабочей станции или терминалу. Чтобы обновить устройство, просто вставляете оп- операторы в главное или вспомогательное гнездо. Главное гнездо оснащено разъемом стандарта C1121, позволяющий подключать к Omni-инструмента е, большинство существующих энцефалочипов. Оце я загнал. Внимание, при подключении внешнего ИИ встроенный искусственный интеллект Omni-инструмента будет отключен. Ага, в Omni-інструменті є свій искусственний с- інтелект, а якщо підключити внешній, то він заміняється цим. І походу просто отключ... відключається. Якщо знову вигрузити звідти ну, той вже скачаний, встановлений ИИ, то від... включиться знову стандартний. Вспомогательное гнездо снабжено универсальным разъемом, совместимым с большинством количеством управляющих чипов, включая модели Тыры-Пыры. Е. Ой. Коротше що, умний інструмент я взяв і продовжимо наступній частині. Всім пока.